नवंबर काम केला मसला यही के हर महफिल में खौफ रखते हैं के जनाब मसला यही के हर महफिल में खौफ रखते हैं हम गांव वाले हैं जनाब हसीना का नहीं मूछों का शौक रखते हैं Watch out! आगे स्वाद boss! I got supplies. <laughs> इसका डायनासोर बना दूंगा मारते मारते हौसड़ी के सस्ते Peaky Blinder Marked a location. Marked a location. Watch out! भोसड़ी के बकचोदी कर रही आप Watch out! Watch out! के दुर्राटे काट रही है ओम <laughs> भो अरे माई कॉल पे करिए जरा hello Watch out! Watch out! Help! साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो गांडू कहाँ जा रहे हो हसड़ी के बकचोदी कर रही आप पता तेरी बहन की स्वरिया काटू आमद जाइए दोबारा से यहाँ पे औकात में रहो अपनी गजब बेजती है से ना हो पाएगा कौन है बे भोसड़ी के सस्ते पी की ब्लाइंडर पता तेरी बहन की स्वरिया काटू आमा जाइए दोबारा से यहाँ पे चीटिंग करता है तू चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तू साला डरा रिया देख रहे हो देखिए दुर्राटे काट रही है ओम यूनिवर्सिटी के बकचोदी कर रही आप मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है പെട്ടി തല്ലി പൊളിക്ക് ഓന് കാറിലും ഓ- ഓന് കാറിലും പുറം ചുറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ